हुए हैं अब ये देखें ये सारे चाइना में पड़े हुए हैं ठीक है अब यहाँ से ये अच्छी क्वालिटी शुरू हो जाती है ये क्वालिटी है ये क्वालिटी है अभी मैं इस वक्त शॉप पे आया हूँ सैनिटरी शॉप पे आया हूँ और यहाँ पे मुझे चाहिए थे गीज़र ये इतने सारी क्वालिटीज़ के गीज़र पड़े हुए हैं जी इनमें मैंने एक गीज़र फ़ाइनल करना है और अभी भाई से पूछते हैं ये शॉप है इस शॉप का ये व्यू है जी ये देख लें ये शॉप है जी और ये वाला गीज़र मैंने जी मुझे तो ये वाला पसंद आया ब्राइट कंपनी का इसमें कंट्रोल सिस्टम भी है और पंद्रह गैलन के अंदर है जी ये मैं फाइनल कर रहा हूँ अहमद साहब हैं ये आ, इनकी शॉप है फतेह खां बाज़ार के अंदर ठीक है जब भी आप आएँ ये शॉप का क्या नेम है साजिद ब्रदर्स तो उनके शॉप में आप जो मेरे भावलपुर के सब्सक्राइबर हैं तो यहाँ से आप विज़िट कर सकते हैं और जहाँ तक रेट की बात करें तो मैंने अभी भावलपुर मेन रोड पता किया है तो वहाँ के नस्बत यहाँ के रेट भी बहुत अच्छे हैं इवन ऐसे समझ लें कि ये होल सेल रेट पे दे रहे हैं और वो लोग इन्हीं से सामान लेके आगे बैठ के अच्छे सा ज़रा वीआईपी माहौल बना के ऐसे ही है ना बिल्कुल ऐसे ही हमसे ले जाते हैं परचेजिंग यहाँ से करके आगे हाँ इनके जो चीज़ यहाँ सस्ती मिलेगी वहाँ से जाकर पंद्रह सौ दो हज़ार हाँ जी ये ऐसे ही करते हैं देखें ये इनके पास हर क्वालिटी के पड़े इंस्टेंट गीज़र पड़े हुए हैं यहाँ पे स्टोरेज के अंदर पड़े हुए हैं हर कंपनी का इनके अंदर इनके पास पड़ा हुआ है ये देखें सारा आपको नज़र आ रहा है जी सारा इनके पास इनके पास हर किस्म की क्वालिटी का अगर आपने किचन का सामान लेना है और गीज़र लेना है हीटर लेना है गीज़र में आपके पास स्टोरेज एक तो स्टोरेज में आपके पास दूसरा इंस्टेंट में है इंस्टेंट में अगर आप यहाँ पे देखें ये सारे कैनन कंपनी होगी फिशर कंपनी है इसके अलावा हर कंपनी के प्राइस भी साथ साथ लिखी हुई है और इनके पास वारंटी भी साथ भाई देते हैं आप इनमें जी वारंटी भी साथ के दो साल के लिए जी वारंटी साथ होती है ना तो ये देखें ये सारे इलेक्ट्रिक के अंदर पड़े हुए हैं तो मैंने ये वाला फाइनल किया ये देखें जी ये वाला है ब्राइट कंपनी का है और इसके अंदर जो मेन होता है एलिमेंट यानी कि इसके अंदर जो राड लगा होता है राड इटली का लगा इटली का ही है ना ये इटली का राड लगा हुआ है इटली का लगा हुआ है और ये काफी अरसे तक चलता है ठीक इसके साथ ये सेफ्टी वाल भी दिया हुआ है ये ये सेफ्टी वाल अच्छा तो चीज सही सही यानी कि आप ये सेफ्टी वाल दूसरे शॉप वाले नहीं देते निकाल लेते हैं अदरवाइज अच्छा ये सेफ्टी वाल अगर अलहदा से नहीं कितने का आता है ये तीन सौ पचास रुपए यानी कि तीन सौ पचास रूपए वो अलहदा से मतलब वो भी कमा रहे हैं अच्छा इसके अंदर ये जो एलिमेंट होता है ये गैस राट इसका क्या चक्कर होता है एलिमेंट तो इटली का का नहीं है अच्छा इटली का एलिमेंट है मतलब एक चाइना का होता है एक चाइना इटली होता है हाँ। इटली होता है ठीक है वो जो इटली का लगा हुआ है अच्छा यानी कि इसमें ओरिजिनल लगा हुआ है जो चाइना का होता है उसमें क्या होता है वो जल्दी खराब हो जाता है जी बिल्कुल जल्दी खराब रहता है वो वो यानी कि आपको मिल जाएगा पाँच सौ छह सौ रुपए का ठीक है इटली का है वो आपको मिल जाएगा दो एक हजार रुपए का इतना डिफरेंट है इसका और चलने को तो खैर वो भी चल ही जाते हैं चल हाँ जी सही तो सही सही सही वरना फिर ये वाला मतलब अगर आप लें एक ही दफा खर्चा करें और अच्छी कंपनी का लें ताकि वो ज्यादा देर तक चले देर तक चलेगा सही सही सही मतलब दोस्तों ये इनका कहने का मकसद ये कि देखें ये डिफरेंट क्वालिटीज के आपके पास गीजर पड़े हुए हैं आप ये देखें ये सारे चाइना में पड़े हुए हैं ठीक है अब यहाँ से ये अच्छी क्वालिटी शुरू हो जाती है ये क्वालिटी है ये क्वालिटी है इसमें भाई भाई कंपनी का है वेलकम के हैं ब्राइड के पड़े हुए हैं इधर अगर देखा जाए तो फिर ये कंपनीज हैं ये बीस हज़ार सौ ये इंस्टेंट के अंदर पड़े हुए हैं हर क्वालिटी के इनके पास गीज़र पड़े हुए हैं तो आपने जब भी लेना है तो इनकी शॉप पे हैं साजिद ब्रदर्स हैं चौधरी ब्रदर्स के नाम से इनकी शॉप है और ये मेरी मुझे इनकी डीलिंग भी बड़ी पसंद है ये नहीं कि मैं इनकी शॉप में आया हूँ मुझे इन्होंने कंसेशन किया नहीं कोई भी बंदा आएगा उनको ऐसे ही आपने कंसेशन करने हैं अच्छा चले जी आपका क्या नाम है और अपना नंबर भी बता दें इनको दुकान की number zero three zero one eight six eight seven five three two ठीक है जी नंबर है uh, Majid Ahmad zero three double zero six eight one seven five three two ठीक है जी ये दो इनके नंबर हैं आप ये नंबर इनके लिख लें और स्क्रीन पे भी ये नंबर चल रहे होंगे तो ये नंबर आप इनके डायल uh, करके अगर आप भावलपुर से हैं तो आराम से इनके पास आके आप अपने गीज़र परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों ये मैं घर ले आया हूँ ये इसका सामान है गीज़र का ये सारा सामान है तकरीबन दो हज़ार रुपये का सामान आया हुआ है ये ड्रिल मशीन ये वो और ये है जी गीज़र अब इसको लगवाते हैं वो कारीगर आ रहा है प्लम्बर इसको सेट करने वाला इसको लगा के फिर इन आपको दिखाते हैं जी दोस्तों ये माशाल्लाह गर्म पानी आ रहा है जी ये देखिए आपके सामने हाँ ठीक है जी हाँ ज़बरदस्त चल रहा है ये पर ठीक है आप एक यहाँ से चेक किया जी अब हम वहाँ से चेक करते हैं ये यहाँ से भी चेक करते हैं हाँ जी ये देखें जी यहाँ से भी गर्म पानी आ गया ये देखें जी क्या बात है तो दोस्तों ये था गीज़र ये गीज़र आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर यानी कि यही मार्केट में अगर आप गीज़र 15 गैलन का लेंगे आपको 18 से बीस हज़ार की रेंज में मिलेगा लेकिन अगर आप इस शॉप से जाके लेते हैं ये शॉप भावलपुर के अंदर फतेह खां बाज़ार के अंदर है इसका जो एड्रेस है उसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ ये स्क्रीन पे भी चल रहा होगा आप इनसे रबता करें यही चीज़ आपको बारह हज़ार में मिल जाएगी मैं बारह हज़ार का लेके आया हूँ साढ़े बारह हज़ार कह रहा था तो बारह हज़ार का मिला ठीक है ये होल सेल पर देते हैं आगे ये शॉप वाले ले आगे रिटेल के अंदर आगे सेल आउट करते हैं दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच हज़ार रुपये इससे प्रॉफिट कमाते हैं तो ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन ये अपना एक रीज़नेबल कमाते हैं बहुत अच्छा गीज़र है आप इसको लें आराम से घर में यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक के लिए अभी मैंने एक घंटा चलाया है तो अब पानी इसमें से गर्म आ रहा है अब इसको देखूंगा कि एक घंटे में कितना अर्सा ये कितनी देर चलता है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दिया करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखें माँ बाप की इज़्ज़त करें और अपनों को खुश रखें नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद